Hello everyone, welcome to another video. Alright, so, um, this video is kind of an important video, but I just want to say that today, on the 25th of June, is my birthday. Now, for those of you who don't know, or who are wondering how old I am, today I am 16 years old. It's kind of interesting when you think about it, but, but yeah, I'm 16 years old. Okay, so obviously, I can't um, go to some restaurant or to some place in real life to meet my friends, to celebrate my birthday or anything like that. I couldn't meet my friends or go to my friends in real life, so I'm gonna have to do the next best thing. I'm gonna have to say hello to my friends and or meet my friends on Zoom. So yeah, enjoy the video. Hallo Piers. Hoe gaan dit? Dit gaan reg. Dis quarantaine lekker vir veel. O, oh, waar's my waar's my trampelpek? Oh, o, oh, oh nee, my kamera. Oh, Hi. Dit is ah. bietjie donker, yeah. Ja. sorry. Skus. Nee, nee, dit is reg. Dis fyn. Okay. Woo hoe is die lekker kwarantyne? Is alles stil by julle kant? Wel, ek sê ja, nou sê stil nie, ons hou ons self 'n bietjie besig met ander goedes. wat was julle wat julle manier om besig te hou? Wat beteken jy speel ek soos 'n bietjie rekenaar speletjies of so 'n bietjie na McDonald's toe? Ek maak ook soos video's baie keer. Ek gaan uit. Hi. Hallo julle. Dankie. Hello. Hello, Johnny. Hello, gaan dit met julle? Baie ja, dankie. Hallo. Wat het julle gedoen in kwarantyne tyd? Ek het na ouma verander en ek begin nou soos embroidery te doen en uh, ja, so ek verander nou lekker na ouma. Oh. Bly uh, maar warm, bly maar warm in die winter. Wou, okay. Ja, want dan die mense begin later gewoontrek en kry 'n manier om iets te doen dat jy ja. uitkrap wat jy ja. nooit gedoen het nie. Ja, ek het begin ehm um, ons het vandag probeer 'n short broek maak. Maar jy wou sê ons oor is winter. Hoekom maak ons klere maak 'n shorts in die winter? <laughs> maar mense is super veel so. Ehm um, ja, nog alle arts nee, and crafts. Ja nee, wat dan dink jy hulle gaan gou terug skool toe nie? Of is nog lank voordat hulle terug skool toe so? Dis gaan, dan kan jy 'n paar te hou. Okay. Okay, bye bye hoor. Okay, bye bye. Lekker aand julle. Bye bye hoor. Dan moet jy gaan nie hallo sê hoor. Dankie, Janne. Dankie, wow. Wat? Jy kan nou net praat. Ek sien jy het lekker ballonne en goeders opgesit. <laughs> ja. Ja. ja. Hoe oud is jy nou? Ek um, ek 16 jaar oud nou. Hoeveel geluk. Jy kan wel lekker helium suig. <laughs> ja, ek kom. Hoe gaan ons se dag so ver? Ah. Ek was laat vir my Engelse werk, so ek het dit die hele dag gedoen en toe stuur ek dit in. Okay. Wat het jy die hele dag gedoen vir jou verjaarsdag? Ehm, um, Ek het 'n bietjie um ehm, lekker kos vandag geëet en toe ek en my ma en my stiefpa het na McDonald's toe gegaan. Toe ons 'n bietjie draadjie gery, toe het ons 'n bietjie koek vir myself gekry. Lekker. Anders hy voel dat hom 26 was. Uh, voel hy so ver anderste as om 15 te wees nie. Mm. Hallo Megan. Hallo. Kom jy al kamera af? O, ek weet nie, wag. O, daar's Ah, so ist Megan. Hi Megan, oh, dat je weer af. Hi <laughs> Megan. Oh, gaat Megan weer. <laughs> Hoi Franso, jy is onderste bo. Ek weet, ek kan nie my camera like opset nie, so nou nou ja. So before this video continues, I just want to say that this dude is my best friend Glitch Creature. I'm not going to say his real name in real life just yet because like I'm not sure if he like really wants that just yet, but yeah, this is my best friend, Glitch Creature. That's too much. <laughs> Uh, yeah. happy birthday, Anis. Thank you. Anis, wat ik jou alles over nachts te vragen doen op je verjaarsdag? Ja, Yeah. het is veel te doen nie. Um, ek het soos 'n uh, bietjie lekker kos geëet. Uh, toe het ek cool. my ma en my stiefpa a big daai gery en 'n bietjie uh, McDonald's. Toen is net 'n big daai gery. Dis lekker. Appa van my ma se vriende het ook soos of nie soos baie nie, maar appa van my ma se vriende het soos huis toe gekom, na my huis toe gekom en um, lekker gaan tussen gee. So Jana, hoe gaan dit met jou? Goed. Hoe praat jy met my? Wat baie lekker, dankie. Ek is lekker verveeld en goeters. So, ehm um, ek hou my man besig met arts en crafts en goedjies. So, oh. en... sies tog, ek lekker vir Janes. Okay. Zo ek op Instagram gaan en soos na 'n bietjie mense kyk. Toe dit is 'n joke gesien wat sê so daar was so random cartoon prente oor twee mensen Een was geleefd as 2020 en een was geleefd as 2012 en ek dink die meme gegaan soos hoe mensen het gedink het dat die wereld zou eindigen in 2012 en soos in in die meme soos een cartoon ouetjie soos 'n een vir hom op die kop dan is dit soos 'n teks wat sê dat 2020 sê vir 2012 see that is how you do apocalypse What's his? Yeah, I'm sorry, Joe. Yeah. Oh, okay. Oh, thank you, Anders. Thank you. Kom in där. Var din orange va? Mm. Var din jij? Zet, hoe kom? Maar wat kijk jij? Kom, De camera staat kant. Ik zie die oh. kant. Wacht. daar daai kan skrin daai kan se kamera so net ek nou hierso kyk en ja ek ja Miskien kan ons like so so funsie dit is but almal kan like asof hy so stil gesit het en dink in sy kop why is the meaning of life <laughs> is dit beter? Ek ek weet, ek weet regtig nie van kans. Nee, moenie ja. worry nie. Ek het net gewonder hoe so kom kyk jy so. <laughs> Because funs with no the music is nou ja. mind. Is <laughs> Oh, Hannes, regtig? Re Ja. Het jou oorbal gekry? Yes. Het jou oorbal gekry? Nee, ja, is eep, is ik Ek nou dit. Oh. Ja. Soms ek. Nee, ja, het ek doen. Ek net net wow. Ek wil Ek het allemaal bedoel, ek like 'n oh, oorbal, ja. Ja, Frans, Ons man sou uit Jan Kreel gelos en toe begin hy uh oorwerk kry <laughs> en uh, hy gaan tattoos kry. Hey. Hey. Ja, Jy gaan soos eendag um daai uh wat 'n Disney star um child actors wees wat op die rol. Ja. <laughs> Uh okay. Wat is op die rol gaan af 'n kontrak ge ge, ge finishes. Jo. Uh, maar wanneer ja, Megan miskien so so doen. Nou ja. Wanneer gaan jy nou weer iets op jou um channel post? Dit lyk pasies vir Ja, ek nou ek sukkel met my videos om 'n video maak nou hoekom YouTube's meer strik nou. Nee, ja. Ek weet nie. Kyk, kyk. Maar jy doen nie iets gebeur nie. Eh, Ek weet nie sang, oh. sorry. Is is is so, is so boring. Is is ook fisies nie hier om nie, maar ja. Hey, excuse of ja. so break up the conversation. Ek moet sê dat oor 'n paar sekondes die meeting geëindig So I wouldn't say I'm by Dankia Multa, the other than my Zoom meeting, birthday part comment. And I just want to say, I hope we all stay friends. <laughs> Oh, um, yeah. Oh, lekker vir jaar. Um Dank doen dit weer volgende jaar. ja. Uh hopelik het ons so 'n plek waar ons kan ja, soos kyk okay. ons vir oor die plek. Bye. bye. Ja, bye. Jammer, bye. Happy birthday. Bye. Is gooi. <laughs> Wag, is dit? Ek het tog ek het, ek het tog tot die meeting gaan nou eindig. En dit is nou soos 7:30 PM. Miskien het ek soos iewers geklik wat die ding langer gemaak het. Wanneer <laughs> gaan eindig? Um meeting no longer has a time limit. Ons kan nie heel lank praat, Boeta. Lekker. Yeah. Nee. Ehm um, nee nee nee, is fyn. Ehm um, jy het seker plekke of jy wil seker saam met jou familie gaan koek eet en goeters. So uh, ek gaan lief my ma het my nou geroep. So uh, lekker aand, praat. So, ehm um, ek begin sommer nou ehm um, 'n stukkie koek eet en ek moet sê totsiens gehad. Hier vir my ook 'n stukkie koek en 'n lekker pakkie. <laughs> Jesus, dankie.